¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video para ustedes de dos addons que me encontré por ahí de... Bueno, estos addons más que nos van a servir para su survival en cierta forma que son, bueno pues ahorita vamos a darle una pequeña así como una review para que vean qué tipo de addons estoy hablando así que acompáñenme en esta review pues el primer addon viene siendo de armas, pero van a decir ustedes, ¿para qué quiero más armas si ya tenemos estas seis preciosuras? Pues, de hecho, hay otras 75 armas y, quiere, y quieres verla, dime que sí. Si la quieres ver, dale like al video para que las puedas ver. Así que se las voy a mostrar. De este lado son todas las armas que, que he estado agregando. Estos addons van a implementar entre 75 nuevas armas. Entre todas tienen un daño increíble entre más lo que viene siendo esta arma y esta arma. estas dos armas son las más letales que están en el juego. Advertencia, no son usadas en jugadores. Puede que se enojen muy pronto. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a probarlo con lo que viene siendo un golem. Para que vean el, poder que tiene la espada que se llama Mio Y miren, de un golpe lo matas. ¿Qué, qué, quiere decir? Bueno, este golem tiene vida 150. Lo que quiere decir que esta espada hace 380 dependiendo. Y esta también. Esta tiene un daño de 450. Incluso se puede matar al, Ender Dragon con esta. De de, 4 a 3 golpes dependiendo. ¿Cómo se hacen estas armas? Bueno, aquí te estar dejando cómo se crean cada una cada este no, este, este no, va. va. están así todas estas armas quitan o sea todos los que están aquí abajo quitan entre entre 50 a 80 de daño las que tengo aquí quitan entre 300 y 400 de daño y quiere decir bueno todas y son un chorro de más espadas son un chorro son 75 espadas y muchos crafteos te voy a dejar la página donde Puedes hacer los crafteos e incluso te voy a dejar también el link de este addon. Vamos con el siguiente que es el más interesante, las armas, para que vean que no estoy echando mentiras. Vamos a probarla con la primera que viene siendo Mew Here. Que aquí está el Ender Dragon para que vean el daño que le hace con un solo golpe. cuando llegue apenas, miren, le hace bastante daño. O sea, le bajamos la mitad con dos golpes. incluso con otros dos golpes muere el Ender Dragon. De hecho, ahorita es, como está generando vida, no los quité los, los, Estas cosas para que vieran el tremendo poder que tiene, miren. Si ya lo matamos, literal. O sea, fueron 5 o 4 golpes a lo que le metimos. Y vas a decir, ops, qué potente, imagínate. O sea, con un mob y con un jugador se pondría muy difícil. Así que ahora sí, vamos al siguiente y nos El segundo addon que te traigo, este te va a ayudar demasiado. ¿En qué forma? Bueno, aquí necesitamos que este Adam esté en el inframundo. ¿Por qué? Bueno, al momento que entramos nosotros al inframundo nos vamos a encontrar con cuarzo y, oro, que son los únicos materiales que están activados en el, en el inframundo. Bueno, pues en este aquí te agrega lo que es el diamante y el carbón. En, cierta forma, y vamos a ponernos en su survival Van a ver, o sea, estos estos son diamantes y nos van a dar pepitas de diamantes. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a hacerlos como si estuviéramos haciendo ligotes de oro. Incluso, miren, aquí nos están, aquí están los ligotes, digo, las pepitas. Y al momento que nosotros los queramos hacer diamantes necesitamos una caja. Que viene siendo igual la creación del, del, cosa más Del, de un ligote de hierro. E incluso con la eficiencia de un pico puedes quitar esto y lo puedes poner en el horno y te va a dar directamente el, el diamante completo. No hace falta que lo pongas así, este, o sea, que le estés picando y luego lo tengas que hacer todo completo. Vamos a para que vean aquí lo que no funcionó lo que quería hacer, pero lo único que sí, te, sí se puede hacer es esto, miren. Vamos a ponerlo en la caja de crafteo para que vean cómo se crean los ligotes, creo que se, se crean idea. Cuando tengamos las pepitas suficientes podemos crear mineral. O sea, si queremos hacer este el propio diamante completo, Necesitaríamos completar 9 pepitas para poder hacer un diamante. Y sería más sencillo encontrar diamantes si ya, te, si ya te lo gastas haciendo un pico para hacer este portal. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos para, traer, para seguir trayendo más de estos dados. Nos vemos hasta la próxima.